No te preocupes. ¡Ay, qué rico! ¡Ya antojaron! Joder, esas tetas no dejan de mirarme. Delicioso. No me había dado cuenta, Finn. Gracias por decírmelo. No digas eso, mi amor, por favor. ¿De qué ったランドも俺友達の家に上がるの初めてだったせえケプロブレムあんの緊張しすぎて吐きそうおいおいおいけでリカバ早く DVD 受け取っておいたましよういい氷よっかりおけんのお世話ボデせっかくうちまで来たんだしさ一緒に DVD 見てかないえっ Pues, no, sé. Que te valga verga, loco. Ah, no más, sí, cierto. ¡Coco, A ver cómo termina esto. ¡Ay, cabrón! Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. Varias bromas malas después. Eh, no. ¿Ay, delicioso? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo, lo estamos confirmando? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. No se me ocurre nada que pudiera arruinar esto. Tenías que decirlo. ¿no? <laughs> Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. <laughs> Bien pensado, Woody. Ah, ¿Y qué es lo que podría salir mal? ¡Oye, Marshall! ¿Nunca te cansas de equivocarte? ¡Sí me canso! ¡Me canso mucho! ほんと途中まではいい感じだったんだけど ¡Ay, sí, cómo no! 美味しいです。 <laughs> Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. Te la rifaste, Fernando. <laughs> よかった Ven, calamardo, te has superado a ti mismo.